السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں ہوں آپ کا میزبان محمد ہارون رضا آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا پیارا YouTube channel H R world ہم آج آپ کو جادو اور کالا جادو خلل خللیات شیاطین چڑیل جنات اس طریقے کے جتنے بھی بلیک میجک ہیں سب کے بارے میں صفلی علم ہے اس کے بارے میں بتائیں گے یہ چیزیں بڑی موزی ہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کے بارے میں بتایا کہ ایسا کرنا یا کروانا دونوں حرام ہے ان چیزوں سے بچنا چاہیے اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ ناگوار سب سے زیادہ جو ناپسند ہے وہ یہی چیزیں ہیں کہ کسی کو کسی کے ساتھ شرک کرنا یا کسی پر اس طریقے کی جان لے حملے کرنا یا کسی پر سحر جادو یا اس طریقے کی جو بھی تکالیف ہیں وہ دوسروں کو دوسروں کے لیے کرنا تو پیارے بھائیوں یہ بہت ہی موزی چیزیں ہیں ان چیزوں سے بچنا چاہیے شیاطین کا کام کرنا یا جو ہے سفلی علم کرنا یا کالا جادو کرنا غرض کہ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو سب کو ہدایت عطا فرمائے ان چیزوں سے بچنے کی اور دوسروں کو بھی بچانے کی توفیق رفیق عطا فرمائے تو پیارے بھائیوں اگر کسی نے کر دیا ہے ایسا تب تب ہمیں چاہیے کہ ہمیں اس سے بچنے کی سبیل کریں اور سب سے پہلے اللہ رب العزت کے پیارے حبیب تو پیارے بھائیو اگر کسی نے کر دیا ہے اور تمہیں معلوم ہوا تو معلوم ہونے کے کئی اثرات ہیں کہ جسم بھاری رہنا آنکھوں کا تھوڑا بڑا ہو جانا یعنی ابل جانا جیسے نا سوجی بھی سے رہتی ہیں اس طریقے کا رہنا یا پورے جسم میں کپ کپاہٹ ہونا بہت سی ایسے لکشن ہیں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن سے محسوس ہو جاتا ہے کہ جیسے جادو کیا ہوا ہے تو اگر ایسا کچھ ہو جاتا ہے یا سامنے کچھ ایسی باتیں ہو جائیں گھر کے اندر انہونی ہونا خیر برکت کا ختم ہو جانا اور ہمیں محسوس ہو رہا ہے کہ ہم نماز پنجگانہ ادا کر رہے ہیں ہیں سارے دینی اعمال کر رہے ہیں اس کے باوجود بھی ہے تب اگر ہمیں لگے کہ ایسا ہو گیا ہے تو اس کے لیے ویسے تو سورہ بقرہ کی تلاوت کر لیا کریں گھر میں کم از کم روزانہ ایک مرتبہ اگر آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے تو شیاطین اس سے چالیس کوز دور بھگتے ہیں تو جب شیاطین ہی نہیں آئیں گے تو کالا جادو نیلا جادو پیلا جادو یہ کہاں سے ہوگا تو پیارے بھائیوں سمجھ نہیں بات یہ اور اگر اس کے بعد بھی آپ کو لگ رہا ہے کہ ایسا کچھ ہوا ہے تو آپ صرف اور صرف قرآن کریم کی آخری دو صورتیں یاد کر لیجئے نوٹ کر لیجئے قرآن کریم کی آخری دو صورتیں جن کو محافظتین کہا جاتا ہے اعوذ برب الفلق اور اعوذ برب الناس یہ دونوں صورتیں سب سے زیادہ پاورفل اور سب سے زیادہ طاقتور ہیں جادو کالے جادو آسیب ان تمام چیزوں کے لیے تو میرے بھائی ان کے طریقے الگ الگ ہیں اگر آپ کے اوپر کالا جادو یا اس طریقے کا کچھ ہے تو آپ فوراً اکیس مرتبہ پڑھ کر دم کر لیجئے اور پانی پر دم کر کے پی لیجئے جس کے اوپر ہے اس کے اوپر دم کر دیجئے اس کو پانی پہ دم کر کے پلائیے اور اس کا متواتر ورد رکھیے روزانہ کم از کم اکیس مرتبہ یہ دونوں صورتیں پڑھ کر دم کر دیں اپنے بچوں پر دم کر دیں گھر کی حفاظت رہے گی گھر میں شیاتی نہیں آئیں گے ہر طریقے سے آپ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے محفوظ رہیں گے تو پیارے بھائیو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگتا ہے تو لائک کریے اور زیادہ سے زیادہ بھائیوں کو شیئر کر دیجئے تاکہ زیادہ سے زیادہ بھائی لوگ بھی اس سے فائدہ حاصل کریں کالے جادو پیلے جادو سے محفوظ و معمون رکھیں رہیں اور اللہ کے فضل و کرم سے قرآن کریم کی برکت سے مالا مال ہوتے رہے تو پیارے بھائیو آج کا ویڈیو اچھا لگتا ہے